Mano a la obra, fuego a la leña Que aquí todos roban, todos toman mierda Esto es España, pobres con cadena Pero se la ayuda el que tiene nevera llena Depende de moto motos desde que estás en la escuela Pa' que no te mates y trabajes como otra oveja Crecimos burlados, alejados de este sistema Por eso mueres rico tirado en la acera La maldad me sigue, huellas te definen Chica lo intentamos pero no éramos afines No salgo en el cine, siempre el inánime Me follo a la base hasta que la base me gime Pocos como el lince, de otros como 15 Y hace más de 10 que entreno la laringe no me paga el finde, no me llena el grinder, pero llena más que la tipa que hay en el Tinder. Tengo una inquietud, respeto a mi espíritu, si es hija de puta me estará haciendo vudú pregunta Pirce me dice dime tú ya al verdad me la pela, cojo y prendo uno de Spoon Son dinero el monopoly, sumiso como Dobby en chuma y hobby, nos vemos en el lobby Me prendo mi bobby, me llaman al móvil Así que suelto el boli y voy en busca de money En rapper del pueblo, en busca del premio Y ya tengo claro que el prota acaba muerto Dientes poco tengo, el riño lo vendo Y tengo una penita que me revienta por dentro con hago una L y me pongo a programar Y parezco esos hackers que habitan por el dimag. No me pueden comparar, crecimos con Pecutra, Cuando el cano era real y nadie escuchaba rap Ya me llaman Super Saiyan, no voy porque me raya Esto te da papaja, como esa esquina en malla Mi polla nunca falla, o cantas o te callas Y cuidado con la gente, no esperabas